<laughs> কেনেকুৱা লাগিছে মেডাম চ' চুইট হে মেডাম চুইট নহয় একদম জকাচ hmm. এয়া আপোনালৈ চালৱাৰ আনিছোঁ যাওক পিন্ধি লওক মই কিয় চালৱাৰ পিন্ধিম আপুনি চালৱাৰ নিপিন্ধিলে মেডাম প্লেনটো ছাকচেছফুলে নহ'ব যাওক পিন্ধি লওক অ'কে হাই ভণ্টি ভণ্টি বুলিহে কৈছো দেই ভুল নুবুজিবা বেয়া নাপাবা লগাই আছে ন মানে ভোকো লাগিছে এফালে Arthur! Arthur! Kill. Oi, Ra, Ra, Ra! Mor phone de! Ah, Belek Siloni be? Be! Huh? আচ্ছা চৰি হা মোৰ অলপ লেট হ'ল একো নাই মেডাম বহক হ'ব আচ্ছা পৰখি যে টাৱাৰ চুৰ হৈছিলে কোনে চুৰ কৰিছে খবৰ লোৱাচোন মোক কমিশ্যন লাগে নহ'লে মই তাক স্নিফাৰ ডগ লগাই ধৰি আনিম স্নিফাৰ ডগ বখলিয়াই পেলাব মেডাম মই খবৰ কৰি দিম টেনচন নল'ব নহয় সেই মানে খবৰ কৰিব নালাগে এই ঠাহৰটো মই উঠাই দিছিলো আমি জানো জানে য়েছ বেবী সেইকাৰণেতো তোক টুপি পিন্ধাই ধৰি আনিছো ধৰি আনিছো মানে ভেটা বল কি কৰা আমি একেলেনো